Ciao a tutti! Se anche voi utilizzate un biotrituratore a coltelli simile a questo che ho dietro di me, ad un certo punto, dopo vari usi, avrete notato che i rami che introduciamo nel trituratore, a causa della normale usura delle lame, fanno fatica a, ad essere tirati dentro la macchina e dobbiamo spingerli con forza dentro la bocca del biotrituratore. Dunque, questo può essere dovuto al fatto che i rami che introduciamo hanno troppe foglie fresche. Però se invece questo accade con rami freschi, dritti e privi di foglie, è un segnale che le lame hanno bisogno di essere affilate. In questo breve video vi farò vedere il metodo che uso io per affilare eh, le due doppie lame di questo biotritturatore eh, e questo metodo credo che si possa applicare a molte altre marche di biotrituratori in vendita sul mercato. Iniziamo allora a rimuovere le 8 viti, 4 per parte, che tengono una mascherina di metallo sopra il disco. Questo come vedete è la mascherina che serve da invito ai rami che entrano eh, sulle lame. Facilissimo da rimuovere, Ora, per facilitarci la vita, rimuoviamo pure il eh, tappo o il, il coperchio basculante. Ci sono due viti, una a destra e una a sinistra, le svitiamo e poi eh, facilmente riusciamo a togliere il tappo dalla sua sede in questo modo. Una volta rimosso il tappo basculante possiamo iniziare a pulire e questo è un passo molto importante pulire bene la testa delle viti a brugola perché dovete riuscire ad entrare bene con la chiave per poi non, non spannare le viti come ho già fatto io purtroppo mettiamo quindi un perno un cacciavite a bloccare la rotazione del disco e svitiamo eh, le viti rimuoviamo le lame e ci mettiamo a, ad affilarle su una pietra come questa, una pietra per affilare. Io di solito faccio la parte piana, la tiro proprio a filo, faccio un po' di passate e poi inizio a lavorare la parte inclinata. È meglio ehm, usare per esempio i pollici in questo caso, eh, fargli toccare un po' con la pietra perché si sente bene dov'è esattamente l'inclinazione da utilizzare per affilare bene la lama. Poi una volta affilata proviamo, testiamo se, se taglia con una corda, con un filo, con qualcosa. Come vediamo qua tagliano molto bene, quindi eh, eh, rimontiamo rimettiamo il cacciavite o un perno per bloccare il disco e, mm, e stringiamo di nuovo le viti gli diamo una bella stretta ci assicuriamo che siano ben fissate e adesso siamo pronti per iniziare a lavorare rimontiamo il coperchio eh, basculante mettiamo le viti con il, il tappo e qui come vediamo sto cercando di testare se tagliano bene come vedete il ramo entra molto molto bene viene tirato giù quindi questo è un segno di, ehm, di, che, le, che le lame sono state affilate bene perché tirano dentro il materiale che ci mettiamo. Più foglie avremo sui nostri rami e più chiaramente sarà difficile per, la, per questo tipo di biotritturatore triturare i rami. Però io diciamo eh, uso rami piuttosto freschi con parecchie foglie perché eh, poi mi piace compostare il risultato di, eh, della triturazione, insomma, perché mm, rami e foglie eh, costituiscono proprio il, la ricetta perfetta per fare un buon compost. E questo è il risultato della cippatura. Vediamo un buon mix di carbonio e di azoto. Il carbonio sarebbe la parte più legnosa e l'azoto invece la parte delle foglie, quella più verde. E questo è un mix perfetto per fare poi un buon compost che ci servirà nei nostri giardini, nei nostri prati e nei nostri orti. Come avete visto è un'operazione un po' laboriosa ma non difficile ed è alla portata di quasi tutti. Il consiglio che mi preme ripetere è quello di pulire molto bene la testa delle viti a brugola prima di cercare di svitarle con la relativa chiave. Spero che il video vi sia stato utile vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo.